さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今日は本編に行く前に皆さんにお伝えしたいことがあります。前回の動画を見ていただいてありがとうございます。前回伝えた通りではあるんですけども、まあ、詳しくは動画を見ていただければと思います。あの、コメント欄もたくさんいただいて本当にありがとうございます。それと、えー、ご心配おかけして申し訳ありません。 結構、あの、同じような症状の方がいて、ちょっとびっくりしてはいるんですけど、全部コメントも読ませていただいております。で、えっと、一応、まあ気になるのが、今後の撮影方法ではあるとは思うんですけども、まあ、えっと、今はですね、一応月曜日、水曜日、金曜日で動画を大体上げていて、まあ決まってはないんですけど、その感じでやっているんですけども、まあそれは まあ、変わらず2回から3回ぐらいにするつもりでいます。で、もしその、ちょっと顔が今後 <laughs> 腫れてるのがすごく目立つんだったら僕ちょっとマスクして出ようかなと思ってて、マスクしてる時はあの字幕をいっぱいいて、できるだけあの見やすいように内側から何を話してるかでもわかるように あの、やっていこうと思うので、ぜひ、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 <laughs> 終了。今日、うん、うちは、うん、ポストにチラシセールスお断りというのを貼ってます。なぜならば、多いからです。 セールスも1日1回は来ます。多いね。多い。で、結局捨てるじゃん。うん。貼ったの、シールを。うん、見た見た。貼ったんだけど。うん。 <laughs> 入ってました。 <laughs> 入ってましたよ。入ってたね。どうするのこれ。捨てればいいじゃない。でも一応、うん、悪質だったら通報しますうん。って書いてます。うん まだまだ悪質じゃないじゃん。悪質ってその人の価値観であって。それが、毎回入ってるようだったらちょっと悪質になるかもしれないけどさ、まだ1回目だから。いやだ、だってそんなんだってこれに俺が縛られてる感じになるじゃん。そんな何縛られてるってこれを次来るか来ないか、この紙に縛られて生きていく感じになるじゃん。いや、そんなことないよ。もう忘れるよ。通報しなきゃいけないんです。どこに通報するの えここのここのあそのお店に、うん、警察にとかじゃなくてわかりませんああいうのってどこにするんだろうねまあでも、うん、そのところに直接言うのがいいんじゃないかなとええー、わかんないけどさ復讐とかされない大丈夫そもそも、うん、じゃあ誰が入れてんの多分あのいやビラ配り業者いやそうそれ依頼してんのはここでしょ まあ、そうね。じあ、ここに電話するしかない。入れてくれるなと。うん。どこどこの住所には入れないようにしてくださいとか言えないんじゃないひょにょ。でも入れないでって書いてきました。あ、入れないでって書いてる通報しますとも書きました。ああ、なるほど。通報しますとも書いてます。 ちゃんと。だって、だってそうじゃん。駐車禁止とかだったらさ、5000円取りますとかって普通に書いてる男ことかもいっぱいあるわけでさ、それで止めたらさ、止めた方が悪いになるわけじゃん。そう、ね、これだって入れた人が悪いになるじゃん、そんな。まあ、通報しますって書いてんだから。まあまあ。します。えー、やめなさいよ。しない、する、しないけど。 <laughs> 確かにね。 そうね。駐車禁止とかはダメなのにね。どうなんだろうね。駐車場とかでさ、ここに無断で駐車した人はさ、うん、罰金何万円とか書いてあるじゃん。うん、本当に取るのかな罰金うん。そもそもさ、多分、置かないよね。まあ、置かないよね。置かないようにすると思うけど、うん、でも書かれてる以上払わなきゃいけないんじゃないかな。だって、飲食店だってそうじゃん。そこお店入って食べて、うん、 で払うもんじゃんそこだって使用代とかってあるわけでしょ、うん、作ろうと思えば作れるわけだよ使用代って使用代、うん、そこの敷地が自分ちのだったらさああそうなのかなうんこれから何回も入ってくるようだったらまあ言って言った方がいいかもしれないでももうえ何回も入るってことは僕はこの紙に縛られて生きていかなきゃいけないんです <laughs> なんで縛られるのよ、その紙だってこの紙がいつ来るかなって。そんな気にする方があれじゃん。気にしなければいいじゃん。 気にしないね翔ちゃんねそんなイライラしないの終了ね翔ちゃんイライラしないねどうぞうなんだどうどってえどうどって何どこのやつあでも安いよ初めてのお客様カット1900円じゃあ俺が捨ててあげるね はい。はい、俺が捨てました。これでいいですかちょっとここ予約する。 <laughs> してない。なんで予約すんの予約して行って言うの安いから。うん。確かに。よかったじゃん。 <laughs> 不満そうな目しないの。はんないな。 湯気直しなさいあの 4, 4発殴っていいってことだからね。4発分を1回で食らうか4回食らうかどっちがいいいやこれくらいでこれが1発やだ強いこれを4発か1発を分割してほしい <laughs> え、じゃあ16回でいい ?16 回を1回なの。あー、それ1回全然多分違うよ。多分これが4回で1回分。あ、4回で1回分か。いいよ、ちょっと1回で。ダメよ、顔腫れちゃうから。あー、痛いやえ、これってさ、こっちこっちどっちかな忘れた。でも、ちょ、そっちなったイメージ。 なんで優しい人来んのそりゃカメラが回ってるに決まってるだろ。ドキュメントだろ、少女は。 <laughs> じゃあ、行きまーす。あーあーあー痛い痛いよ。もうこれあれだよ。うん、今日の夜めっちゃ晴れるから。やだ、それは。 やめてよ、足ここに乗せる。うるさいな。うるさいなじゃねえだろうがよ。もう。はい。